Мамба САМП-Т сучасна протиракетна система середньої дальності, призначена для захисту поля бою та важливих цілей від усіх можливих повітряних загроз. Виробником комплексу є компанія Євросам. Для подальшого розвитку україномовного контенту не забудьте, будь ласка, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові огляди озброї. А ще залишіть будь-який коментар. Скандальний екс-глава Роскосмосу Дмитро Рогозин, у якого день народження ЗСУ привітали святковим прильотом, вийшов на зв'язок і надіслав листа з уламком французькому послу. Він попросив передати його президентові Франції Еммануелю Макрону. У листі Рогозін згадав, як проводив час із дипломатом, обговорюючи співпрацю між країнами, Втім, у день народження йому до сідниць прилетіло на нібито уламки від французького гаубиці Цезар, яку отримала на озброєння Україна. Більш того, Рогозін згадав термін військові злочини, але заявляє, що за них відповідатиме НАТО, а не Росія, яка знищує українські міста. Тут же відреагував Стрілков Гіркін, зазначивши, що Рогозін як був пухатим дурнем, так ним і залишився. На позачерговому саміті G7, у якому взяв участь президент України Володимир Зеленський, де подякував партнерам за підтримку, зокрема зауважив, що Україна очікує від США сучасне протиракетне озброєння з ракетами середнього класу та дальної радіусу дії, а від Франції та Італії зійдіні ракетні комплекси сампт Т. Прем'єр-міністр Денис Шмігаль в інтерв'ю французькому телеканалу LCI ТФ1 сказав, що Україна просить та очікує надання французької системи ППО Мамба. Насамперед, ми потребуємо протиракетної протиповітряної оборони, тобто зброя, яка захистить наше небо, закриє та врятує нашу інфраструктуру, життя наших цивільних. Наразі ми просимо і чекаємо на допомогу французькою системою Мамба яка також допоможе нам боротися з іранськими дронами і з російськими ракетами. Франція та Італія підтримали рішення про поставку в Україну ЗРК САПТ на прізвисько Мамба. За цією системою до урядів двох країн звертався президент України Володимир Зеленський. Такі комплекси безсумнівно є найкращими в арсеналах цих країн не лише у, не лише у сфері протиповітряної, а й протиракетної оборони. Річ у тім, що цей комплекс здатен успішно боротися не тільки з бойовою авіацією ворога, а й з крилатими та й найважливіше з балістичними ракетами. Причому Франція від початку позитивно відреагувала на можливість поставок даних систем, але питання обговорювалось з італійською стороною. Загалом у двох країн постачальників 60 таких комплексів, у Франції 40, в Італії 20 одиниць. Сам Те Мамба це повністю цифровий комплекс, які потребує всього 14 осіб для бойової роботи систем ППО з чотирма вогневими точками. Наприклад, для систем Петріот особовий склад за наявною інформацією становить 90 осіб. Іншими словами, освоєння сам Т військами швидше, ніж у Patriot, а загальна оцифровка та автоматизація європейських систем ППО може бути набагато легшою в експлуатації. Кожна самохідна пускова установка комплексу на автомобільному шасі Astra Века або Renault TRM 10000 оснащена вісьма ракетами, перехоплювачами Астер-30 у транспортно-пускових контейнерах, які перед пуском переводять у вертикальне положення. Також до комплексу входить багатофункціональна РЛС Thompson CSF Arabel з фазованими антенними решітками. Навіть незначна кількість сам Мамба може якісно посилити протиповітряну оборону України. Комплекс використовує ракети Астер 30 Блок 1. Заявлена дальність перехоплення ракетами Астер 30 Блок 1 аеродинамічних цілей складає близько 120 км. Але потрібно розуміти, що дальність у 120 км це максимальна дальність для ураження цілі в ідеальних умовах. У випадку маловисотної малопомітної цілі ця дальність буде значно меншою. Астер 30 блок 1 це глобальна перероблена ракета класу повітря-повітря Міка, адаптована для наземних пусків. Ця модифікація ракети була розроблена для використання її в цілях протиракетної оборони. До ракети додали першу маршову ступінь і маневровий двигун, щоб дозволити їй активно змінювати траєкторію в умовах перевантаження до 60 G. Зенітна ракета Астер-30 має стартову масу 510 кг, зокрема масу бойової частини в 20 кг та максимальну швидкість польоту до 1400 метрів за секунду. Ці характеристики дозволяють комплексу САМ-Т знищувати ворожі літаки на дальності від 3 до 100 км та балістичні ракети на дальності від 3 км Висота ураження до 25 км. Всі 8 ракет Астер-30 можуть бути відстріляні в одному залпі лише за 10 секунд. Найголовніше, що Астер-30 Блок 1 здатна перехоплювати балістичні цілі. Звісно, дальність значно менша, ніж при ураженні аеродинамічних цілей, але мова йде про 30-35 км. Також для підвищення маневреності ракети було застосовано регіональний пристрій пропорційного управління. Кожна ракета оснащена спеціальними керуючими поверхнями та двигуном поперечного коригування. Допоможний двигун запускається приблизно за 1 секунду до зустрічі з ціллю, і його тяга регулюється відповідно до команд системи наведення. Така система значно підвищує ймовірність ураження пріоритетних цілей. В ході модифікації була підвищена швидкість перехоплення та можливість відображення цілі з меншою площадю радіолокаційного розсіювання, збільшуючи площу захищених територій. Це означає, що ракета може влучати в невеликі цілі, наприклад, в безпілотник. Можливість вражати ціль на більш ранній траєкторії дозволить системі перехоплювати ракети з роздільними боєголовками. За словами розробників, близько половини з 30 успішних випробувань різних варіантів Астер завершились прямим попаданням у ціль. Ракета Астер-30 Блок-1 оснащена осколково-фугасною бойовою частиною з програмованою безконтактного вибухівника. Тобто вибух відбувається у повітрі, максимально близько до цілі. Ще одною перевагою САМТ є багатоканальність. Система ППО може ввести до 16 цілей одночасно. Наведення ракети відбувається у два етапи. На більшу відстань до цілі ракета долає за допомогою радіокоманд, а захоплення самої цілі вже відбувається за допомогою радіолокаційної головки самонаведення. При цьому передбачається, що пошук і захоплення цілі може відбуватися вже під час польоту ракети. Комбіноване використання головок самонаведення з різними діапазонами забезпечує підвищену стійкість до електронного впливу з боку ворога. Підсумуємо. Склад зерка САПТ-Т Станція радіолокації Томпсон ЦСФ Арабель. Кабіна бойового керування ФЦУ з апаратурою системи керування в режимі реального часу та двома консолями систем відеоображення. Самоходні пускові установки вертикального старту з пусковими модулями на 8 ракет. Ракети Астер-30 у транспортно-пускових контейнерах. Основні бойові характеристики ЗРК сам Дальність ураження літаків від 3 до 100 км, балістичних ракет від 3 до 35 км, висота ураження 25 км, швидкість польоту ракети середня 900 тисяч метрів в секунду, максимальна 1400 метрів в секунду. Стартова маса ракети 510 кг, маса бойової частини 15-20 кг.